ассалому алейкум урматтуу достор бүгүн мен сиздерге жини жаңылыктар менен тааныштырбайм бүгүн кечегинде эле тамашага түшүрөбүз азыр салып баштайлы чалалы албайм дейт го алло ассалому алейкум ассалому алейкум кандайсың жакшы э, б бишкекте иштеп жүргөнүңдө э, гүлө деген эжеден э, отуз миң карызың бар экен ошону бербей айылга кетип калды дейт го кимден гүлү деген эжеден отуз миң карызың бар экен карызым <laughs> жок менин эч кимге өзүнө берейинби а бере бер ооба алло кандайсың жакшы аба карантинде менен э, товарларды ундарды алдың эле ошо акчаларды берип берип койсоң жакшы болот эле балам эмне <laughs> эле күлөсүң качан бересиң ошо карыздарды Я мен буякта заявление жазып атам сага э, жаза берби канча жазсаң да мен кагаза эчк жокмунзым жок эч кимден каазым жок э каяктасың азыр үйдө Я үйүңдө билип атам мен деле үйдүн ичиндемин сен каяктасың бишкектесиңби же оштосуңбу же токтогулдасыңбы каяктасың деп атам мен сага мени нерв кыла бербеги мен нервныймын каяктасың деп атам мен сага мени какшатпа э бала э бала ма өзүң сүйлөшөт окшойсуң трубканы бер алло алло Э, дозум. алло толкун брат эми капа болбойсуң ушундай болуп калды тамашага салсак тамашага салсак сүрдөп кетти окшойт э, сүрдөп кетти окшойт эми и эмне кылабыз эми сүрдөп кетсе эми башка айлабыз жок э, кайра чалып айтып коеюн толкун деген браттан тамаша болчу деп коеюн э толкун деген браттан тамаша болчу так ойлонбо кыжалат болбо не негжелуй деп коелу э, э, э, ой жай деп коеюнчу э брат сүйлө жөн сүйлө сүйлөсөң жакшына э аздашпай тамашалашпай ким болсуң ал эме толкун деген досуң барбы ошо биз ютубта эме тамашага салабыз да чалып ошо сени толкун тамашага салып кой деп номерин берген болчу ютубка чыгып кеттиң кап этпейнби макул каяктасың оштосуңбу ооба жакшы от души таарынба э мен эмне таарынайн мен тамашалашганды жаман көрөм да мен өзүм эмне деп эле тамашадабай брат <laughs> <laughs> ушундай кечирим сурап койдук урматтуу достор эми дагы комментарийлерге келген номерлерге чалабыз эмне кылабыз ошол эле кылабыз да биякта азыр чалмаңыз чалмаңыз чалмаңыз алло алло а кызым ата кандайсыз кандайсың ден соолуктарың жакшыбы ойнок колуп жарык маанайда жыталаңдаган бойдон жүрөсүңбү ооба сиз кимсиз эмен сен менен мынабу таанышып алайын деп чалып атам мен мененби ы мен мынабу үйдөн жети кадам аттагандан кийин бойдок болом да мен кызым үйдөн жети кадам артта турасызбы ообада жети кадам аттап азыр көчөдө отурамын атың ким болот эми небереңизге болгон кыз менен таанышайын деп атасызбы э эмне дейт э бала мен менен антип тамашалашаалаш алашпагын атың ким эле деп атам мен сага сиз ким элеңиз <laughs> тамашалашпа сен эмне менен дагы күлкүмө келтирип атасың атыңан сурап атам мен сенин атың ким эле анан бияктан деп жапжаш кыздар сообщение жазып атат азыр ошолорго кетип каламмы жөн нормальный таанышкын айпери айпери каяктасың азыр үйдөмүн үйдө анан эмне кылып атасың бир подружкаларың барбы подружкаң конечно подружкаң болсо менин дагы э, бир досум бар ошону алып алып монгу бишкектеги желекке чыгып келели желекке ч байе эмне дейт а эмне биз пешком чыгабызбы ошондо экөөңөр отурасыңарбы карыганда калаыда эмне бар как раз экен да эки эки эки да да экиаыя байке карыганда аыда эме бар эмес чоң ата мен жашмын да канчадасыз эми эле отузга чыктым аркы дүйнөгө жакындап калыпсыз э он сегизге деле чыга берем мен мен жаман чыгам да мен чыкканда түшпөй чыгам даэ ыздар ошондо эмне кылайын азыр мен досум алып алып барайынбы силерге ооба на мерке келип калсаңар как раз менда даяр болуп турабыз подружкам экөөбүз о адресиңерди жазып бергиле whatsapp барбы силерде обязательно а эме анан бара алып эмне кылабыз ал желекке чыгып алып э ояка чыгып алып эмне кылат элек жүз граммдан урабыз да айлантыөп дагы биякта бир мешок насть бар ошол насти алып алып барып лаптын тагына ташап яман жатабыз да <laughs> сигарет бар как раз ушундай компанияларды жакшы көрчүмүн эле сигарет э, бет э, бар чоң ата чоң ата ваталдын талдын <laughs> тагиден асты ташай берип тиштер кеткен го я е тиштер аралары капкара болуп калган бирок по любому тебет да мындай тебет жман тебет да сасса эле болду да эмнедейт ооз сосып элесле болдуэ чегип жүргөндөй айтасыңарго ооз сосыйт деп эми нас чексеңиз сүйлөгөнүңүз дагы чал болуп калыпсыз көрбөй эле жакындап калыпсыз үйдө эле отурбайсызбы үйдө отуруп чалып атпаймбы дагы кайжерде чалайын туалетте чалап элем желекте эмне бар сизге желекте мен сага айтып атпаймынбы желекке чыгабыз дагы винодон урабыз дагы аркасынан байлап бес литр сигареттен дагы тагына ташап туруп аркасынан бир чегбз дагынан агы да иица салып койбойсузбу билесизби магазинге барып э, эмеде терминалдан ошону үйрөтөсүң да мага кызым өзүңүз билбейсизби билем интернеттен көргөн кызым буюрса биз менен жаңы жаңы нерселерди үйрөнөсүз э ооба да ушунча кыз жигит болгонго жараша чоң ата болсоңуз ушунча кыз жигит болгонго жарашачы мен сизди сиз дебей эле сен деп алсам каршы эмесзби боло берет мен деле кызым дебей эле жаным дей берейин болобу э, ошентсеңиз как раз болду да ии анланайын э жаным э, жаным десе беспредель махабатым менин алтыным менин торпогум и болду болду сакалдарым түшүп баратат жинди кылба мени койчу эми э, жаан тамашакой кыздар экенсиңер мага жаман жактыңар да эмне кылайын барайынбы келе салыңызчы азыр как раз мен бош болчумун да э кыздар да атыңар ким камеааеи тамаша болчу от души от души жаман счастрый кызсыңар го ай блин ушундай эле тамаша болчу чал л өзүмө чал изп атсам мен ойлоп атпаймынбы жыйырма биринчи кылымдын чалдары ушундай болуп кеткенби деп каяктан болосуңар эми чалдарга айтпай эле койгон оң го дейм ушул номерде болосуңар да ооба чалып турсак болобу жок чалдар менен сүйлөшкөн уже черезчурго эми жок бул чалбай эле коюңуз бирок мага чала бериңиз а болду болду болду кайсы бире мага азыр чалдар болсо эле кете берет күйөөгө тийиш керек болуп атат күйөөгө лишь бы лишь бы дебейсиңби эй чалга тиесиңерби же мага окшог жашыраакабы возраст не имеет значения акыркысы сексен жаш болсо боло берет ооба сексенге чыктым да азыр өлүп калбайсызбы амжаң сени алган күнү өлсөм деле боло берет зато сени алган болом да ооба наследствоңузду мага келтырип кетиңиз главное эмне дейт бизге бизге байлык берсеңиз эле болду да ооба сени алып туруп алтындарымды сага берип туруп анан өлөйүн болобу эре ооба ооба токо тер жере чыктымбы эмне эле деп ошол чоң ата атыңыз ким болот эле атым хатим негизи атым маккембай маккембай загска загт өтсөк анан мне ргүл менин атым менин атым дурдакан акашчан деп эркелетесиз амндетурп таккамбы <laughs> э, кыздар жакшы экен азыр мен просто э, силерди тамашага салып видеого юtubка э, тартып аткам мен блогермин каныбек кудайбердиев просто силер өтө тамашакөй кыз экенсиңер ооба жаным жаным дейби? <laughs> жаман жакты да жаным дегениң пон сегиз жаша жашарып кетейин ана сүйлөшөбүз жигиттер п кал блогерсизби эй давай кыздар жакшы тургула э, аман тургула силерге рахмат э, бүгүнкү тамашаңарга бүгүн силерди э, айкаы байке бир мүнөт кое туруңузчу каяка шашып просто камера тартып атат да биякта камера тартып атат мен силерди пранк мен сизге айтып атам блогерсизби жок камераны өчүрсөңүз жекече канча жылдасыз негизи токсон бир бирмин камераны үйлөнө элексиз да туурабы жок үйлөнө элекмин менин жигитим болбоңуз да как раз блогер издеп жүрдүм эле блогер блогер жок мне без разницы блогер слогер мен күйөөгө тийиш керек болуп атат алып алыңыз да сизге деле уже возраст экен го тең келинмин <laughs> кызмын канчага чыктыңар мен жыйырма экидемин нормально аркы аркы подружкаң канча жылкы подружкам деле жыйырма экиде экөөңөрдү чогуп албаймынбы жок мен экөөгө макул эмесмин макул эмес э болду болду өзүм эле боло аламын нет канча аял алайын деп атасыз чоң ата эми жаман жактыбы дейм да менин үнүм жок канча айлык алайын деп атасыз эки үч аялды алсак болот урматтуу достор э, камерабыздын зарядкасы отуруп калып э, тилекке каршы калган тарта албай калдык ал просто тамашага салып бердим тамашага салдык э, буюрса видео жакса лайк басып комментарий жазып коюңуздар чоң рахмат кийинки жинди тамашада жолукканча